Kijk als Bio man, Strijd van de Woestera. Bullet Town. Dus Kuif het klonkje. Nou, ik is mij befokt. Ik doe het zo om te stop. Ik doe het jaren hiervoor. Ik doe het mij befokt. Nou, ik is mij befokt. Ik doe het zo om te stop. Ik doe het jaren hiervoor. Ik doe het mij befokt. Nou, ik is mij befokt. Ik doe het zo om te stop. Ik doe het jaren hiervoor. Ik doe het mij befokt. Nou, ik is mij befokt. Ik doe het zo om te stop. Ik doe het jaren hiervoor. Ik doe het mij befokt. Draai je net om, sushi, om te gaan naar uilen. Sy dink hoe ik is cool, maar mijn maakt jou nou Ik Ek is bra, mijn broer, uister op die aarde Ik zie mijn flow is een sokkerbel, ja mijn flow zal jou nou maarstel As ek ah, ah, ah. my oor oop en toe maar schreeuw ek peekaboo As ek my middelvinger die dan schreeuw ik fuck you Sy sê dis powerful, super super low sitting Ja ik ga eindig, hit the fucking ending My lifestyle is an arrow Dit is een ek dit perel Maar ek wil nie sien by jy nie sien Hy kas competition Maar hoe laat ek die kom? Nou ek is jy te mal bevok Ek doen het son om te stop Ek doen het jare hiphop Ek doen het jy te mal bevok Nou ek is jy te mal bevok Ek doen het son om te stop mij bevoegd Ik is fit klonk Ik heb geen genade Ik het trap gaten in die straten Maak je zaad waar ze praat nou Van die lijstje niet Van ik zie tijd er niet Ik zie jij broer wat nog rijdt er niet Ik schreef hier nog met de boek in mijn pen Mijn brain zal altijd win. Want hier is geen competitie voor mij Ik heb geen visie Van ik de glijtjes ik wil glij BOM zal ik blij Allemaal weer en daar is ik up a beat, oh, oh, ay, ay, one of a kind, crazy, chay,